qanday charchamayapsizmi birovlar bormi hamma yo'q bor aka hamma yo'q bor hamma yo'q bor vodiydanmisiz vodiydan vodiydan qayerdan vodiy andijondan andijonda andijon qayerda asakada asakada avtozavodlar yo'q bo'lib ketdimi hozir bor bormi lekin men yashamayman aka u yerda qayerda tug'ilgansiz shu asakada bu yerda tug'ilganmisiz bu yerdan asakada nimaga to'xtatdingiz nimaga to'xtatdingiz palasan bosyapsiz palasan ho'p поворотный bilan поворотный bilan nega bosyapsiz chunki bu yoq bo'sh edi ekan o'sha yoqda bo'sh ekan да uni bosmasdan o'tish kerak uni palasani qanday palasani qanday bosmay o'taman aka qanday palasani bosmay o'taman e, bosmasa o'tish kerak u birovlarda bosmasa o'ting deb qo'ygan uni nega unaqa kerak? поворотный bilan o'tdim aka поворотный bilan aka ogohlantirib berasizmi Ha? ogohlantirasizmi hozir yo shtraf yozamiz protokol qilish kerak hozir protokol aka qonun bo'yicha ish qilamiz ekan aka hop huquqbuzarlikni e, olib kelib ko'rsatasiz nomerlari bilan bo'ldi nimani ko'rsatasiz huquqbuzarlikni moslamaga olingan bo'lsa o'zi naparnigingiz qani aka qanaqa naparnik naparnik bo'lishi kerak-ku naparnik bilan ishlaydiyu ganglar naparnik bilan ishlaydi hmm. bitta odam turadi chorrahada bu trassa bu yerda aka bu yer trassami ha ikkita odam turmaydi bu yerda u rayonlarda ikkitadan uchtadan yuraveradi ular hmm. qo'shilib olib bu yoqda ular qo'shilib turmaydi bitta bitta bo'ldi aka shu qonun bo'yicha ish qilamiz qonun bo'yicha qilaveramiz qani qilaveramiz dokument ko'rsatmayman nega uni birinchi huquqbuzarlik bilan tanishadi bilyapsizmi o'zingiz huquqbuzarligingizni men bilyapman lekin siz ogohlantirishingiz ham mumkin shuni ham ogohlantirishingiz ham mumkin конечно nega ogohlantirishim mumkin qarang qarang aka siz e, любой bitta odam e, qoidani bitta buzib qo'ysa сразу shtraf yozib olyapsizku to'g'rimi siz shtraf yozish uchun ishlamayapsiz yoki siz e, huquqbuzarlik bo'lmasligi uchun ishlayapsiz huquqbuzarlikni nega huquqbuzarlik qilyapsiz men atayga qilmayman hech kim atayga huquqbuzarlik qilmaydi hech kim ataylab yo'q men siz to'xtatishingiz uchun yoqmagan o'tmaganman u yoqqa men o'zim o'sha bo'shadi ekan o'tdim bo'ldi ataylab hech kim buzmaydi yo'q nega o'tdingiz o'sha yoqqa o'tgim keldi o'tdim aytish mumkin emas qoida hop qoida buzilibdi hop bo'ldi agar e, niyat shtraf yozdirish bo'lsa yozing aka faqat qonuniy bo'lsin aka shu qonunda nima deb yozilgan bo'lsa shunaqa bo'lsin shu noqonuniy bo'lishi ham e, mumkinmi hozir конечно qonun bo'yicha bo'ldi ko'rsating shuni aka sertifikatlari bilan ko'rsatasiz shtraf yozamiz bo'ldi boramiz million million to'laymiz shtraf. o'sha yerlarda ko'rsatib olaveradi uni yo'q e qonunda yozib qonunda bitta talabda bitta talabda siz moslamadagi moslamadagi huquq buzarligini ko'rsatasiz men ko'raman nomerim meni mashinadagi nomerim chiqqan bo'lsa keyin shtraf yozasiz qonunni qonunda o'qiymiz aka qonunda o'qiymiz qonunni o'qiymiz aka dokumentni men bermayman faqat siz o'zingiznikini ko'rsatib moslamani olib kelib ko'rsatib isbotlab bermaguningizcha olib kelish kerak moslama moslama maxsus moslamani huquqbuzarligini yozadigan maxsus moslama qonunda yozilgan shu bo'lishi kerak har bitta gaida deb bo'ldi olib kelasiz по любому штраф yozamiz bizga beradi u narsani agar sizni niyat ishtirok yozdirish bo'lsa shu narsalarni olib kelasiz yozamiz aka bez problem umuman muammo yo'q вообще muammo yo'q to'layman bir million ikki millionmi farqi yo'q narigi qatorda to'xtamaydi narigi qatorda to'xtaganingizda ko'p kesmaydi жигульский nima mana nimadan uchun bir ikki to'rtinchi o'rdan andijonda tug'ilmaganmanda yo'q aka o'zim rossiyada o'sganman hozir toshkentda shu atlas zavodni orqasidan bittalaringizni orqasiga kirib ketadi atlas zavodga gapingizni bilyapmanda lekin vodiydanmi ha конечно aksent bilan biladi Siz anaqalaringizdan u dokument bermasangiz u menga bir tiyinlik qizig'i yo'q uni aka menga ham qizig'i yo'q <laughs> bir tiyinlik qizig'i yo'q men siz bilan men siz bilan aka qarang sizlar umuman sizlar qonun ishlasanglar yo'lda biz xursand bo'lamiz aka конечно moslama yo'qmi yo'q moslama moslama yo'qmi qonunda yozilgan narsa talab qilingan narsa yo'qmi bu уже noqonuniy hisoblanadi qanaqa moslama kerak huquq buzar huquq buzdingiz deyapsiz так isbotlang aka qonunda og'zaki bo'lmaydi hech narsa qog'ozi yoki isboti bilan bo'ladi qanaqasi rasmingizni jo'natib yuboraman xo'pmi bo'ldi jo'nating to'layman aka o'zi hozir shtrafim ham bor meni bormi ha to'laymiz o'zim kitobimga yozib man hali sizga jo'nataman если что sudda ko'rishamiz aka sudda ko'rishamiz hmm, farqi yo'q bo'ptimi mashinangizni nomerini shunday yozib qolaman bo'ldi aka lekin lekin bitta narsada aka Ha, yo'q bemalol bemalol ana keyin moslamaga keyin ishonamiz bemalol lekin bodi kamerangiz o'tmaydi bu munosabatda yozadi aka shuni bilib oling bodi kamera o'tmaydi bilasiz u moslama ham qanaqa bo'lishi kerak sertifikati bilan yozing yozing bizga aylarimiz titrab yozadida mm, mm. kuydi bunaqa ikkita uchta bo'ladi shularni tekshiraman sekin ko'taraman kameralarni agar bosib o'tgan bo'lsa o'shanisini jo'nataman bo'ldimi agar bosib o'tgan bo'lsa siz bosib o'tdingiz deyapti hodiz aka hozir ketaveraman aka ketaveraman bosib o'tdingiz o'shani jo'nataman bo'ldi ketaveraman aka mashina shu mashina adresi qayerda bo'lsa o'shani yetib boraman aka yetib borsa o'zi e, shtraf bir million shtraf borda besh yuz ming qo'shib qo'ysangiz bir yarim million нормальный bo'ladi aka voyago'z qancha o'zi bo'ladi bo'ladi yetadimi yetadi oka endi sizlar ko'p shtraf yozib yubormasanglar yetadi oka bilib yo'q oka rost bu vodiyni bolasi ekan sizlar boru talashmoqchi edim hozir sizdan boru men ham talashmoqchiman aka men ham talashmoqchiman bitta talashmoqchiman baribir yutkazib qo'yarsiz aka yo'q yutkazmang xohlagan joyga borganingizda ham baribir yutkazib yo'q yutkazmang o'rta yutkazmang bolalarichi kuniga gaplashamiz aka men urish niyatim yo'q siz bilan просто qonun bo'yicha gaplashaman man ham urushmayman yo'q конечно bolasi ekansizda oddiy nima farqi bor qayerda bolasi shu yeramiz ukamamiz man mani qanday tushunmayman uka bo'ldi bo'ldi aka lekin gapim esingda bo'lsin bo'ldi unda shtraf kelmaydi ekanda tug'ilgan bo'lsang ham baribir olim bo'lasan mana mana shu tug'ilganman lekin baribir vodiy bo'lasan tagi dadalaringiz ham baribir vodiyni bolasi to'g'rimi buni nima farqi bor aka farqi yo'q tushunmaydigan bola ekansiz bo'ldi rahmat aka